Прости, мне придется убить тебя Ведь только так я буду знать точно Что между нами ничего и никогда Уже не будет возможно Ты красным по гипсокартону Стекаешь, как речка вниз Взгляд опустил, что такого Потом объясню Спи, как в старости ночью спокойно Уйдешь не за подушку Спи крепко, подружка Прости, мне придется убить себя ведь только так я буду знать точно Что между нами ничего и никогда Уже не будет возможно Мне придется убить себя ведь только так я буду знать точно Что между нами ничего и никогда Уже не будет возможно